it, take it from me. It's gonna hurt you, but baby, you got to set it free. Mit csinálják a lakéstem az a kirándulást? Hívd fel az osztályfőnöködet and wander right back on your door. Próbáld meg őket megkeresni. Love is a funny thing. Don't know it's real it's cost you pain. Till it's cost you pain. Akkor sétálj haza a szüleidhez. Bori, te nem jössz az osztály kirándulásra? De, de eltévesztettem. Azt hittem, hogy a másik busz megállóban lesz. Mindegy, gyere, mert elkésünk. Don't you love me?